足ノックして乗り込め心の高さ妄想ばかりがラッシュして加速するパルス答えはどこだろうさあ弱音はミュートしてくだらないことで躊躇して冗談ばかりねあった壊せない壁が消すを迫るでしょう のスモッキーにおたまする声にめまいつもなとに離れ身をいなげて Yes I feel I feel today I feel the same Now honey full of to end this game You better give up and try your 頭を打ち抜いて打ち抜いて終わんない愛を抱いてたくないのもっとちゃんとファンにしてよいないない場で演じてよしいのもっとちゃんと答えてよ